जोधाबाई का महल है ये जोधाबाई के महल की तरफ जाने वाला रास्ता अकबर बादशाह ने महल को तामीर किया था जोधाबाई के लिए जोधाबाई का महल ये जोधाबाई के महल पे हम पहुंच गए हैं ये अंदर का पोर्शन है यह तुलसी यहाँ पर ही जोधा भाई पूजा पाठ करते थे जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो मॉर्निंग में किया जाता है ये तुलसी के झाड़ पे और ये जो है मेरे पीछे ये है मेन गेट इस साइड से पैसेज बनाया है उन्होंने जो एंट्री थी जोधा भाई की जो फ्रंट गेट है वहाँ से एंट्री हुई थी जब महल बन के पूरा का पूरा हो गया था और यहाँ पर शूटिंग भी हुई है जोधा अकबर की ये इसके पीछे जो है इसके पीछे मंदिर है जो अकबर बादशाह ने जोधाबाई के लिए बना के दिया था और बाकी ये महल बहुत बढ़िया बनाया है रेड ग्रेनाइट के अंदर पूरे रेड ग्रेनाइट के अंदर ये बनाया है महल उन्होंने कुछ टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले आए यहाँ पे और गाइड्स भी लेकर आए पूरी इन्फॉर्मेशन तो गाइड्स देते नहीं सो नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल बोल देते बस इतना ही आपको अंदर का पोर्शन बताता हूँ मैं ये है राज घराने की शान जोधाबाई का महल सामने एंट्री है ये एंट्री गेट है महल का हम्म, यहाँ पर पैसेज बनाया पानियों का पैसेज जोधाबाई वहाँ पे खड़ रहते थे जब भी आते थे अकबर बादशाह और यहाँ पे परिंदे बहुत सारे मिलेंगे ये मेहराब बनाए हुए हैं पूरे अंदर की साइड में यहाँ पे दीवान भी लगता था जोधा भाई एक दीवान कंडक्ट करते थे तो यहाँ पर दीवान होता था ये जो दिख रहा है पोर्शन वेट में बता देता हूँ आपको ये पोर्शन है यहाँ पे दीवान लगता था जोधा भाई का दीवान बोलते थे उसको तो ये दीवान जो लगता था यहाँ पर कुछ जो फैसले रहते थे वो खुद लेते थे जोधा भाई अकबर के अफसेंस में तो यहाँ पर दीवान लगता था छोटा मोटा दीवान रहता था ज़्यादा बड़ा नहीं फ्लावर्स जो है वो अपने अपने इनिशियल के साथ में यहाँ पे देखो पेंटिंग कारीगरी की गई है यानी जो बनाने वाला था वो बंदे ने एक जगह भी नाम नहीं लिखा यहाँ पे महल के अंदर और जो बंदे घूमने के लिए आए टूरिस्ट के आस्ते अपने मोहब्बत के लिए दीवार रंग के पूरी दीवार रंग डाले इन्होंने अंदर अंदर के साइड में भी देखो अंदर के साइड में भी पूरे हर जगह इन्होंने नाम लिख दिया अपने अपने अपने अपने महबूबा के अकबर अकबर भी सोचता होगा बेचारा अंदर से कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने इमारत मेरी थी और नाम खुद लिख के चल के पीछे की साइड का इसका रिकन्स्ट्रक्शन चालू है रिनोवेशन जिसे हम कहते हैं अंडर गवर्नमेंट ये मॉन्यूमेंट्स का रिजर्वेशन किया जाता है ये हमारे बिरबल का मकान है बिरबल आपने पढ़ा तो होगा बिरबल के नाम से ये महल को बोला जाता है बिरबल का मकान बुद्धिमान मानुष अच्छा, अभी ये नए ज़माने का लॉक लगाया है पर ये पुराने ज़माने लॉक नहीं रहते थे सीधे दरवाजे रहते थे कारीगिरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है एक नंबर कारीगिरी कही गई पैसा वसूल कारीगिरी करते थे वो लोग क्योंकि उनको पैसा भी वैसे मिलता था घोड़ों का अस्तबल पीछे की साइड के अंदर का देखो ये है टॉयलेट्स पुराने ज़माने के टॉयलेट्स है फर्स्ट क्लास बैठो प्रॉब्लम नहीं गड्ढे गड्ढे ये पुराने ज़माने के लाइटरिंग महल है यहाँ पे तानसेन बैठा करते थे जो भी प्रोग्राम होता था तो बीच में अनूप तलाव करके इसको बोला गया है बीच में तानसेन बैठा करते थे तो अकबर की हाइट फाइव फाइव सिक्स थी शायद तो उसके वजह से ये पिलर्स भी छोटे बनाए गए हैं अन झुक कर सलाम करते थे सब यहाँ पर अकबर बादशाह को देखो हाइट बहुत कम है इसकी बहुत ही ज़्यादा कम हाइट है इसकी जो बेड है ये अकबर बादशाह का बेड है ये ऐसा बना हुआ बेड है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के वास्ते तो चंदन चंदन की लकड़ियों से इसकी सीढ़ी थी अभी टूट गई है इसकी सीढ़ी पर खाने की चीज़ें रखी जाती थी यहाँ पे दस्तरखान लगता था ये किचन बोल कर किया जाता था यानी यहाँ पर खाना खाने के लिए यहाँ पे दरबार लगता था दरबार खड़े रहते थे बाहर और ये रानियों के साथ में यहाँ पे खाना खाया जाता था अकबर बादशाह का पानी का मटका है इसमें पानी भरा जाता था राजा अकबर के टाइम पे इसमें पानी भरा जाता था पूरा और वो पानी यूज़ किया जाता था इसके पीछे टॉयलेट बाथरूम जो अकबर बादशाह यूज़ करते थे अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया जो पहली रानी थी रुकैया बेगम उसका है ये तुर्की की पाँच मंजिला इसलिए पंचमहल बोलते हैं इसको first second floor third floor five ground से लेके फिफ्थ तक का पंचमहल पीछे के साइड में दीवाने खाट अरे वो जो टेबल दिख रहा है वो टेबल के ऊपर बैठकर वो चेस खेलते थे वो जो टेबल दिख रहा है जहाँ पर बैठकर अभी लोग फोटो क्लिक कर रहे वो चेस टेबल था वो दीवाने ये जो है ये एक महल है इसके अंदर मीटिंग्स होते थे अकबर बादशाह के उनके सात मंत्री बैठकर मीटिंग करते थे ऊपर के साइड के अंदर और ये था खजाना यानी खजाना स्टोर करने का खजाना स्टोर करने का था डिफरेंट डिफरेंट जो अंग्रेज आए खजाना लूटने के बाद में वहाँ पर सिर्फ धूल मट्टी बची है यहाँ पर खजानची के लिए युवा ने खास ये है बादशाह अकबर का दीवान खास मस्त पैकी बनाया हुआ ये ऊपर यहाँ पे दीवाने ख़ास लगता था अकबर बादशाह का हम्म, नक्शा नक्काशी तिवारी की है इसकी एकदम ज़बरदस्त सिंगल पिलर पे बनाई हुई चीज़ है ये वो था दीवाने ख़ास जो सात मंत्री थे ख़ास मैंने जो बोला पहले सात मंत्रियों के लिए बनाया गया था अब हम जा रहे सामने के तर, तरफ सामने गार्डन बहुत बढ़िया गार्डन बनाया गार्डन मिस मत करना ठीक है ये बाकी सब उन्होंने और रेड मार्बल में बनाई हुई चीज़ें ये हमारी अच्छी बात है इंडिया की कि हमारे इतने टूरिज़्म बहुत आम हो रहा है इंडिया का उधर फॉरेन ट्रिप है पूरी पूरे फॉरेनर्स है वो है दीवाने खास और यहाँ पे पब्लिक बैठती थी पूरी की पूरी इसको सिकरी बोलते वो जो था और जब अपने महल देखे वो फतेह फतेहपुर बोलते यानी इसको सिकरी बोलते ये है गार्डन से निकलने का एरिया यहाँ से सीधा उधर देखो बंदर के अंदर बैठे हुए ये गेट है लास्ट वाला गार्डन का बंदर ओ मोरे बंदर